empat orang iya empat orang Ajar Mariana lain lain lain Marina ya. pelanggan ini kan biasa harus nunggu kalau mau emang gue nomor orang dari Banjar. setiap hari pun nah, ya. si orang Dayak pergi buat ladang untuk menghidupi dalam keluarga pagi setiap hari pagi jam 12 harus istirahat aku dulunya kan masih di gunung setelah sudah mengalami keretahan di atas itu baru saya turun ke sini pindah ke sini beladang habis beladang di sana ke situ ke sini nanam karet nanam pisang hari ini mungkin pagi nori setelah nori jam 12 jam 1 manin pisang besoknya baru diambil oleh yang pembaliknya jadi hari ini mungkin nggak bisa titip uang untuk Paul bilang sama Paul mau minta maaf nggak bisa kirim uang soalnya itu masih sama Paul yang manin pisang nggak ada selama di hari ini nggak ada manin pisang hmm, mungkin titip harilah menuri jadi uh, ah, menapan behuma beladang kadar dalam nanam karet behuma nah. Kan. Baik itu dulu kan belum ada pakai mesin pakai beliung betabang nah, kan, tabang sama beliung, habis nabak habis nabas tabang habis tabang memanduk betilah ma, baru nanam menugal habis nugal baru ma rumputi buang rumput bersih rumput habis itu baru kalau sudah panen baru manin padinya sebelum padi padinya belum panen itu nuri sudah padinya itu panen mungkin setiap hari pun nggak bisa nuri cuman ambil padi kalau pagi ngambil malam buang-buang anunya itu ya seperti kayak ini dibuat nyiru ini setelah diinjak-injak terus dikindai yang hampanya itu dibanam yang hasilnya disimpan di dalam kerong <laughs> hmm, ginilah senian dayak meratus ambil bambu dipotong dibuang kulitnya dibelah-belah dibuat seperti ini buat nyeru lanjung buat ambil beras untuk memasak di dapur bahasa Dayak tikar bakul lanjung terus rutan juga kalau menyelesaikannya ini harus hutan diambil buat tinggalnya untuk ada yang sudah selesai itu ada ini seperti ini bingkainya nah ini seperti ini kalau sudah panen badinya panen baru di katam kalau bahasa di kota kan kalau di katam itu ngatam papan ini kan mengatam padi ngatam padi nah, baru hibak hibak itu lanjung ini pindah lagi kelanjung baru habis itu injak baru injak baru dapat padinya habis itu dibuka akan tikar diirik padinya nah, habis itu baru dapat dapat padi baru bisa digiling nah habis itu uh, kalau habis padi itu kan sudah habis panen nabas lagi menumbang lagi tunggal lagi nah, jadi tunjang bertunjang hasilnya itu kalau kalau sudah hasilnya banyak itu kan sudah menumpuk menumpuk cuma sekarang kita padinya karena kita atap nggak ada maka kita jual padi ya jadi kita padinya nggak ada lagi di dalam rumah jadi Hmm jadi anu baru baru itu jadi itulah paling kita orang-orang Dayak nah, bahasa Dayak orang Merat Dayak Meratus ya itu aja Izin. dua jam iya mau belajar pingin hmm, bukan pingin pintar cuma pingin tahu aja gitu. mau belajar maksudnya seperti orang-orang bisa baca Alkitab <laughs> mau bisa mengenang nah, doa eh, mau nyanyi-nyanyi iya. ya semuanya saya inginkan semoga Tuhan berkati saya dalam pelajaran saya bisa baca Alkitab saya sedang bersama dengan Mama Paul. Ini adalah salah satu peserta program membaca yang saya jalankan selama satu bulan ini. Salah satu tujuan dari misi Meratus adalah agar masyarakat Dayak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dan ketika saya menerima amanat dari Romo Supri, saya langsung menjalankan program membaca ini. Ini adalah Mama Paul dan peserta satunya lagi adalah nenek Injil. Iya. Saya berharap saya kakak beradik. Ya, mereka adalah kakak beradik yang memiliki semangat untuk membaca. Beli ya, Kak? Hmm. Ah. Oh. Jalan-jalan menuju tempat motor. kelihatan sudah hitung-hitung hari aduh ini baru hari pertama kapan tiga tahun <laughs> tapi sudah betah di sini tidak terasa satu hari saja eh satu tahun saja rasanya satu bulat. gak terasa Nah, nama saya Nia, asal saya Belu atau Mbua. Saya bermisi di sini karena tugas juga. Sebab awalnya saya tidak tahu misi meratus itu apa, tapi karena kami diutus, ya mau tidak mau tidak mau harus terima, harus menerima kenyataan. Akhirnya kami ke sini. Oh, namanya rumah setan ya kayak itu. Gak bisa balik sama teman, tapi aku di tengah-tengah. Kecuali di Jawa itu yang kayak itu malang tempur, malang tempo MTD MTD. Oh itu panjang itu cuma setannya itu. Itu benar ada setannya. Hai nah, itu gitu. Tapi enggak. Tapi nggak bisa paham itu. Nggak nyawang jauh ini. Kamu ya? orang takut jalan kan kita kan kalau di sini kan jalan nah. tapi yang di Jakarta permainannya tuh kita naik kereta oh kita naik kereta ha, kita naik kereta gitu jadi waktu ada setannya kita ber keretanya tuh berhenti gitu Aduh. <laughs> itu parah banget katanya kena warnanya, eh, itu mas. Kemarin, jadi itu masih terkena basah soalnya kepala itu kalau kada dikenai air dia begitu anu gatalan gatal iya dikenai airnya karena air itu langsung langsung mengalir yang ke bawah itu pastinya bangkak ini yang bengkak ini di kepala atau di bibirnya itu di bibir juga bangkak langsung di anu ke muka itu Jagung itu dari siapa? Hmm? Jagung itu dari siapa? Dari mama siapa? kilo berapa? Apa? Anu. Wortel ini dah. Iya. Saya hanya beli dua biji, sembilan ribu. jarumnya jarum itu loh banyak di mana nggak tahu aku bentar antoi tak mana jahe nama saya Modesta Purwati Ladu saya kuliah di STP ITI Malang terus KKN di Misi Meratus khususnya di Kaan eh, saya waktu itu tertarik dengan uh, sosialisasi oleh Romo Super sendiri yang datang ke kampus. Di sana banyak banyak apa ya banyak teman-teman juga yang mendengarkan uh, sosialisasi dari Romo. Ternyata tidak ada yang tertarik hanya bertiga saja, itu ada Siska teman saya dan juga ada Yonesius Boni yang sekarang di luar. Foto Ayam aja kak. Sayura. ini dia Agung. Agung. Kali Agung bukan bukan. Gimana ya? Ini kali. Eh, Abang itu dapat foto. Uh. Aku ikut ya. Eh, kamu kan apa bantu kamu, Des? Iya. Maksudku Juli yang nemenin, emang Juli bisa jahit. Iya, maksudnya itu Pupu, suka di ah. di ah. cantiknya Ya, bagian belanja nanti. Kapan selesai kalau enggak? Si banyak lagi. <laughs> Sadi, bantu deh. <laughs> Kau jahit-jahit aja sudah. Nanti kakaknya rapikan.